Поїхали. Я перепройшов, щоб не було волрайдера, і тепер йдемо далі. Коротше, зараз різко треба пробігтись. О-о-о, сюди. Є. Якось він так повільно ходить, коли не бігає. І це ж занадто. Так, що там у нас далі? О, лікарі тікають. А за лікарями нема погоні? Нема. Добре. Тут що? Тут розбитий телевізор. Оу, чи ти сам ходиш? О, нормально. О, замет, то тобто есть документ. Отставка Вейлона Парка. Так. Вилона парка почитала, йдемо далі. Чесно, мені оця ігра подобається більше, ніж та основна. Того, що тут якось все цікавіше, і тут якби вже розказується то, що відбувалось до того, що що було в основній частині, воно якось більше затягує. Якийсь такий інтерес появляється, подивитися, що ж там насправді було. І того вона мені більше подобається. Добре, там закрито, куди йти? Може є якийсь люк, який я не бачу. А, по-любому, кудись наверх треба залізти. Це по-любому. О. Єсть контакт. Тут что? Тут мы просто скачем, да. Сохранение. Тут... А, ага. Тут, короче, нічого нема цікавого. Нам треба поскорше батарейок назбирати, щоб потім не було проблем з цими віщами. Це відкривається? Ні. Тут опа, це що, я навіть не знаю, що це. Це щось на легені похоже, коротше. Е, я чого тут е, вільно йду, бо це вже все бачив. Коротше, є такий людоєд з бензопилою чи циркуляркою, я не знаю, що він там ходить. То він, коротше, жре людей. І зараз тут ми його будемо бачити. Це циркулярка. Наверно, столяр по професії. І що він видер йому руку? Блін, я ще не бачив такої циркулярки. Він, походу, нас теж не буде трогати. Це теж лікар. Коротше, там заметки. Ну, заметки я почитаю. На кухні канібала. Не проси показывать мое тело, Лиза, после моей смерти. Когда ты закончишь судеб... судебный процесс... Дальше, от ёб твою мать, от якого хера от тут розділено Е і Є? Ну, це ж читати нереально. Процес проти армії юристів і корпоративних і найом... Короче, блядь. Корпоративных и наемных убийц Мерков, для которого сможешь завладеть этой видеозапись. Не заставляй их показывать мое тело, просто пора- похорони или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть, он смотрит на меня, я вижу гнев, немного желания. Ну, какое желание? Немного больше всегда голод. Но больше всего, блядь, что я читаю? Но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Та ну, та поняли вже всі. Що це він вирвав? Кусок легені. Сиру легеню жре, чувак. Оце дебіл. Що до нього ходу немає? Ні. А, то через ті двері можна було зайти. Так. То по-любому туди, але... А ні. Ага. Правильно я ще пішов. То так просто не буває. Зараз щось буде і... Шкафчики, шкафчики тут безтолкові. В них ховатись можна. Батарейок у нас не так вже і багато. О, тут навіть можна так. Оп, оп. Я навіть не знав. Нікого тут не було, але я чую волрайдера. Що що? Оце хтось прикольно. Закрив двері. Нам треба знайти, я уверений, що якогось охранника, у якого є ключі. Я... А, е, це наша тінь, я думав, це вже валрайдера тінь. Закрито. Якогось треба знайти охранника, в якого є ключі, бо то, що це стандартна тема. Шукати охранника, бейджики, ключі, і це все пов'язано, і пістолети завжди в охранників. Хто це? Що він з нас хоче? Ну це якось неправильно, що прям так на початку ігри зразу такі складнощі. І куди взагалі тікати від нього? Тут якось це все не продумано. Ну. Тут от, тупіки, і куди я побіг, і що? І він ще один удар робить і все. Щось мені це все не подобається. Тут що? Тут якась можливість. Та біжи, втекти від нього так, щоб... Навсігда. Є, я вже бачу. Давай, назад ту повернулись, дуже весело. І що робити? Да. Будемо шукати. Крематоріум, тут що спалювали людей. це може Освенцим, а не психушка. Е, Пробуємо сюди. Нічого хорошого, нічого цікавого. Так. Е-е-е. Так куди? Куди? Закрито, сука, не то. Тут, тут. Відкрито, є. Вот. Тут. Є. Далі що? Як втекти від нього? Вот. Дальше. Я нічого не розумію, де я є. Тут тупіки, тут а тут є колись кудись якось від нього втекти варіант, чи нема, та що це за приколи такі? Він теж перелазить. Вон, я бачу куди тікати, нарешті я поняв. Ммм, я скажу трохи важковато. Як для самої легкої зності і для початку гри, я думаю, це занадто. Ну, понятно, що розраховано було на те, що люди вже вміють якби грати, і це доповнення до тої основної частини для тих, хто вже і так все знає. Але блін, я рахую все одно ж це тяжко. Камеру. Коротше, треба шукати той тунель. Ну тінь така смішна. Де він? А, бляха, і сразу як це лякає. Вроді з привик уже, воно все одно лякає. Значить, отут направо. У то вікно. В бібліотеку. Давай. Тунель, я бачу його. Є. Вроді відірвалось. Вроді би, да. Ой, я твою. А, він хоче допомогти мені. І що він хоче допомогти? А чо субтитри на англійській мові? Це що якийсь прикол? Він знає якийсь секрет, і я сумніваюся, що ми зможемо його зараз розв'язати. Я думаю, що це не передбачено в цій грі. Такі тут дії. Туалет. Слухайте, це треба Отдільну статтю інтернет писати. В цій грі за стільки годин нарешті в туалеті з'явилося щось корисне. Да. А що він ходить за мною? Не бійся, і що? Що він має? Іч? Я не знаю, що таке іч. Ну розказуй давай, що ти бурмочиш? Ну. Коротше, він пиздить одне і то саме, а користі з того нема. Типа він розкалити ти стій як дурак і дивись на нього. Да. Так. О, ще щось є. Документы. Выбор половой принадлежности в лечебнице. Нафиг. Так. Якось все дуже запутано. У тій час було проще. Тобто Там було настільки все лінійно, що далі вже нема куди. А тут якось запутано. Стоп. Де це я? А як я сюди вернувся? Я вообще ніфіга не розумію, де я є. Тут якесь таке все непонятне. Мене це вже задовбало. Прийшли звідти, звідки не можна було ніяк втекти, а тепер можна просто обійти і знову попасти в то саме місце. Ну в чому прикол? Добре, йдемо назад. Це сохранення пише. Ні, я чесно нічого не. Через дирки перелазити там, де можна обійти. Тобто тут ігру трохи ускладнили, тим, що немає вже одного лінійного путя, що є два варіанти, як ти можеш пройти. Я думаю, що тут прийдеться по два рази переігрувати. Да, еще с субтитрами? Параметры Де субтитры. Может в графіці? Ні, так, общий. Язык русский, та все добре. Субтитры субтитри є. Не розумію ніфіга. Ага. До речі, тут батарейка якось повільніше сідає. Не так швидко, як там. Тут взагалі нічого а вверху теж. Блін, мене вже так пекуть очі, що я просто не витримую. Я на це дивлюсь з таким трудом. А окрім моторій. І що, можна включати? А смисл? Це якісь головоломки чи що? Ну будемо пробувати. Це по-любому тут щось не просто так. І що це означає? Ага. Сам не поняв, що нажав. Йоп твою мать, як це розуміти? І що далі? Ого, серьезно, що тут робити? Ага, может быть и стену. Давай. Давай. Я думаю, ми успіємо. Є. фу. А той чувак геть збісився, він страшніше за того, блін. Як того звали жирного охранника, то він ще похуже того охранника. Від того хоч заховався і все, а цей гнида так піджидає. О, то би було прикольно. Думаю, там лишилось. Та ну не кажи, що можна обійти. Не можна через цей газ. Чи то пара. Я думаю, що там щось є. А, тут теж ходили у церкву його вістів люди. Це були документи. Бог і сім'я. О, це якраз це то, що я люблю. А ну, тут є цей отець Кларк. Цікаво, я забув, як його звати. Теж вроді там Кларк його звали. Це про нього чи ні? Але ж да, він же ж вроді тут теж має бути. Вийти можна? Ні. Ага. А що? Все-таки я думаю, що це знову туди у той якась вертатись. А, от драбина. Так, так, так, і що толку з того, що я сюди заліз? Тут валяється цей дядько, а що з нього толку? В нього не взяти нічого, взагалі нічого. Це типа, я так поняв, просто ховатись можна. Чи можна туди попасти? А, блін, бачу, бачу. Це лифт наверное чи це вообще не поймешь що це. Далі що? Ага. Я думаю, це відео буде може до 20 минут грати, може я граю зразу. Довше. Вірно, я граю до 20 минут, щоб не розтягувати на мільйон випусків. Я вже бачу Валрайдера, але... Ага, тут так. Що? Ця рішотка не знімається? Ні. Знову тазові кістки він обнаружив. А смисл бата радіо стоїть, а батареїк нема. А смисл тоді радіо ставити? Щоб понити чи що? сохранении. Ну, я думаю, тут і закінчив на цьому сохраненні. Всім пока, дякую, що дивились. До наступного випуска.